Haydi. Ya ben bugün sana o alacağım ceketi göstereydim ya. Hani çünkü biraz da bizim işimiz workshoplar dışında empowerment. Empowerment değil, biz güzel şafta nasıl sosyal medya ile ulaşıyoruz Dila. Bugün bir tane şey geldi Bugün bir tane workshop mu veriyoruz? Tamam. Muhtemelen. Kim yaptı? Hiç haberim yok. Workshopların grubunda ben yokum. Ben hep prenses zenginle fakir. Neden? Yani normal. Diskriminiyorum bu biliyor musun? Evet. Geldik nihayet. Bir buranın alışverişlerini tamamlamamız lazım artık filan ya. İlk olay olduktan bir iki gün sonra Hanava tabii ki e, politikacı akımları başladı. Ben o zamanlar tam olarak kendimde de değildim ama dediğim şey bu çocuklar boşuna ölmüş olmasın dedim. Yani tüm ümidi başta olan insanlara bağlamış durumdaydım ya da öyle idi o zaman. Sonra zaman içerisinde ben çok, daha doğrusu çok erken fark ettim ki hiç kimse hiçbir şey yapmıyor, yapmayacak da sadece öbür e, rasist, e, ırkçı saldırılar gibi bir süre konuşulacak, bir süre e, üzerinde durulacak ya da birileri üzerinden rant edinecek ve sonra kapatılacak ve ben bunu e, kabul edemem açıkçası. Kabul etme gibi bir yapım da asla yok. Ferhat'ın mücadelesini devam ettiriyorum. Olaydan sonra çok büyük bir öfke ve o öfkeyi nereye doğrultacaklarını bilmeyen bir gençlik var idi burada. Ve onların kendi sözlerini ben tekrar ediyorum. Böyle bir Buildings inisiyatifiyle, böyle bir kanalla öfkelerini ve enerjilerini öbür gençliğe ve geleceğe doğru yöneltmek. Ve bu konuda benimle beraber mücadele ediyorlar. Irkçılığa karşı, rasismusa karşı ve öbür gençlere örnek olma babında. Yalnız değilsiniz. Biz de varız. Yaşadıklarınız normal değil. Açıklayın, korkmayın. Gelecek sizindir, devlet sizindir. Biz çoğaldığımız için e, biz bu devleti artık kendi devletimiz gibi sahiplenmeye çalışıyoruz. Ben ben böyle görüyorum çünkü eskisi gibi bu yeni generasyon gençler artık e, misafir değiller burada. Yani ben kendim bile çocuklarımı büyütürken hep söyledim. Evet e, buna maruz kaldın ırkçılığa haklısın ama e, bu böyle senin devletin değil. Kabul edeceksin. Ama bunun olmadığı, bunun doğru olmadığını biliyor artık gençlik ve biz de artık yavaş yavaş bence anlıyoruz yani. Burası bize ait. Hiç kimse buradan taşınmayacak, gitmeyecek ve bizim devletimiz. Irkçılık hiçbir zaman Almanya'da bitmedi. Hani çoğaldı diyoruz ya değil. Hiçbir zaman bitmedi. 1945'ten sonra sanki her şey güllük gülistanlık olmuş gibi bir e, o imaj e, gösterildi bize ama e, ne yapıldı mesela ne yapıldı ciddi anlamda neyin üzerinde durdular o zamanki ırkçı olan insanlar yüksek pozisyonlarda işe, işler, e, işlerde çalışmaya devam ettiler. Yönetmeye devam ettiler. E, polisin içinde var, okullarda var. Yani e, toplumun içinde var ve büyük bir miktarda evet ırkçılık çoğalıyor. Ama ona karşı da bizim mücadelemiz de büyüyor. Elbette ki etki tepki meselesi diye ben söylüyorum. Hanav'la beraber mücadelenin anlamını da bence beraber organize olmanın anlamını da bence hepimiz birazcık daha öğrendik diye düşünüyorum. Çünkü biz hiç yalnız mücadele etmedik. Biz aileler özellikle en başta hepimiz kenetlendik. Çocuklarımızın hatırına çünkü birçoğu arkadaş idi. Biz ne yaşarsak yaşayalım en sonunda beraber karar veriyoruz, beraber mücadele ediyoruz. Ve bize e, Almanya çapında e, çok büyük destek de geldi. Yani destek derken bizi ziyaretler olsun, yazılar olsun, biz herhangi bir şey yaptığımızda ne istiyorsunuz biz de beraberiz gibi bir mesajları çok aldık ki yaptılar da beraber. Zevs organizasyonuna ne diyorlar buna örgütlenme, e, örgütlenmenin önemini daha iyi anladık ve bence bunu daha iyi de gösteriyoruz. Ben hep söylüyorum. Kendi biz kendimizi örgütlene, örgütleyebildiğimiz süre, e, sürece başaramayacağımız hiçbir şey yoktur. Ama tek tek değil. Hepimiz beraber. Bir hedefim var. Ben zaten kaybettiğim her şeyi kaybettim. O yüzden hani oturup bu beni yoruyor bilmem. Ben bunu hiçbir zaman düşünmedim zaten. gerçekten hiç aklıma bile gelmiyor. Öğretmenler kızmasın, onun eğitimini engel olmasınlar. O odaklıydım ve çok yanlış. Şu anda yaptığımın yanlış olduğunu ben zaten hep söylüyorum. Çünkü o korkuyu, o baskıyı ben kendi evladıma devrettim. Sanki e, her şey öğretmenlerin elinde, her şey okulun elinde ve hani bana göre Ferhat kendi de derdi aslında bu ülkede sadece okumak zorundasın. Okumayınca senin yaşama gibi bir hakkın yok. Bunu kendi arkadaşlarına söylerdi. Ee, okulda çok sıkıntılar çektik. Ee, gerçekten çocuğum çok çok üzüldü. Ben de çok çok üzüldüm ama e, gidip herhangi bir yerden yardım alabilecek ya da destek alabilecek, güç alabilecek bir imkanımız da yoktu. Kendi kendimize ya yanlış ya doğru o şekil yol aldık yani. Ve e, mücadele etmeyi öğrendi Ferhat. Eğer gitmeseydi gerçekten çok çok güçlü bir kişiliği de olacaktı. Öyleydi çünkü. Ya Hanau'daki çevresi yani kimdi? Peter idi. Kime söylemişti? Hani siz Kaminski kimdir dediğinizde Hanau'daki herkes tanır ya. Ferhat da kimdir dediğinizde herkes onu tanırdı yani. Öyle biriydi. Ee, farklı kişilikleri vardı. Tek yönlü hiçbir zaman değildi. Çok okurdu. <laughs> Bazen sadece güldürüldü, bazen sadece dinlerdi, destek olurdu, bazen yol gösterirdi. Öyle çok farklı bir yani çocuktu. Hamuda tanınıyordu. Evet çok. Seviliyordu. Çok seviliyordu evet. Zaten o yüzden de hiç yalnız kalmadım ben yani. Yani Hanav'da çok sevilirdi ve onun gidişinden sonra bana birçok yerden mesela Instagram olsun, Facebook olsun e, tanımadığım insanlardan çok mesajlar geldi. Hatta bir, bir kız yazmıştı, siz beni tanımıyorsunuz ama bir gece Ferhat beni birilerinden kurtarıp eve kadar bırakmıştı. Örnek, öyle de biriydi. <laughs> yani ve arkadaşlarına özellikle hep söylerdi. Kaç arkadaş herhalde 3-4 kişi rahat bana bunu söyledi. Biz Ferhat sayesinde okula devam ediyoruz. Çünkü o bize bunu hep söylerdi. Siz okumak zorundasınız yaşam rahat değil. Özellikle de bu ülkede. Ya Ausbildung ya studium mecbur devam edeceksiniz. Bunu yapmanız lazım ve o şekil motive ederdi. Madem benim evladım yapıyordu ben niye yapmayayım diyorum yani. Hatta o arena barın oraya aylar boyunca e, hani orası anma yeri gibi olmuştu. E, çiçekler ve resimler. Ferhat'ın resminin yanına e, devamlı e, paket paketlerce cookies, bisküvitler ve ice tea'ler konurdu yani. E, çünkü herkes bilirdi onları sevdiğini. E, koyarlardı. Bu beni çok duygulandırırdı. Çünkü ne yiyip ne içtiğini bile çok iyi bilen çevresi, arkadaşları vardı evet. Yürüdüğüm her yerde, her e, sokakta gördüğüm Ferhat'la ilgili muhakkak bir şey gelir aklıma. Zaten e, hani tek bir şey deseniz bu yetmeyeceği için gelen anlamda her şey aslında. E, ben özellikle de kendi bulunduğum evden e, tabii bütün birçok insanların bakış açısı ya da farklı farklı insanlar var. Aileler de birbirinden çok farklı. Çoğu oradan taşınmayı düşünürken ben kendi e, bulunduğum evden asla taşınmayı düşünmüyorum. Tam tersine çok daha fazla sahip çıkıyorum kaybetmeyeyim diye. Çünkü Ferhat'ın yaşadığı yer ve her şey o mesela e, kırdığı kapı var daha mesela odasının <laughs> önünde örnek. E, izleri her yerde izleri var. Kesiştat'ta her yerde izleri var. Elbette ki çok acı ama asla terk edip gitmem. Hayır onlara sahip çıkıyorum. Yaşadığı her şeye. Gerçekten toplumun o kadar çok farklı kesimlerine dokunmuş ki yani Kürde, Türkiye ya da migrantlara değil o çocuk Almandı benim hatırladığım kadarıyla. Ee, gittiğim her yerde muhakkak e, onu tanıyan birileriyle karşılaşıyorum. Evet hiç umulmadık bir yerden e, Ferhat'la biri çıkar gelir konuşur yani çok fazla insan hayatına dokunmuş çünkü. Çok fazla. Çünkü çok dürüst idi. Saklanan bir çocuk değildi. Gerçekten hiç saklanan bir çocuk değildi. Ee, bir de çok derin de düşünürdü. Yani derin bir çocuktu. Birazcık filozofi tarafı ağır basıyordu birçok şeyde. Kaybolmayan bir gençlik e, için mücadele etmek yani e, bu Ferhat'ı yaşatmak anlamına geliyor. Hani ben genelde Ferhat'ın gidişiyle alakalı çok konuşmam aslında. Tam tersine onu yaşatarak mücadele ediyorum. Ve ben etrafımda ya da gelen e, <clears throat> tepkilerden e, bir nebze bile olsa evet birçok yani gençlere ulaşıyorsam, onları bilinçlendirebiliyorsam <clears throat> ya da kendilerine olan güvenlerine e, birazcık yardımcı olabiliyorsam e, demek ki doğru yoldayım ve bunu e, daha yoğun bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Tek başıma değilim elbette ki yani hiçbir şey tek başına kazanılmaz. Ve bu yolun bir sonu yok yani o yüzden ben diyemem ki ben buna ulaştıktan sonra başardım diyeceğim. Bana göre başardım diye bir şey yok benim için çünkü her bir adımı attıktan sonra arkasından öbür adım geliyor. Ee, devamlı gidilmesi gereken bir yol. Çok uzun bir yol, sonu gelmeyen bir yol. Ama e, bir şeylere etki ettiğini gördükçe insanlara tabii ki yani bana teselli veren bir yol. Yani yaşama gücü veren bir yol. Bu şekil aslında mücadele ederek yaşama gücü elde ediyorum ben. Evet. Yapmak istediğim tek şey bu yolda devamlı ilerlemek. Devamlı gençleri, ben özellikle gençlerin üzerinde duruyorum. Çünkü gençler umuttur bana göre. Ben kalkıp 40-50 yaşındaki bir insanı değiştiremem ya da o insan artık e, kafasına ne yerleşmişse öyle, korkusu varsa korkusuyla devam edecektir. Başka bir ideolojisi varsa onunla devam edecektir, artık değişmeyecektir. Ama gençler, gençler her şeyi değiştirebilir. Gençler geleceği değiştirebilir. O yüzden gençler çok önemli ve tabii ki kadınlar. Tabii ki kadınlar. Bana göre kadınlar ve gençler. Çünkü ben bir kadın olarak, özellikle de yalnız bir anne olarak ben bunları yapabiliyorsam, ben hep söylüyorum, siz çok daha iyisini yapabilirsiniz. Yeter ki sizde bulunan o güce inanın. Herkeste bu güç var, sadece inanması gerekiyor. Katliamın olduğu gün gayet normal bir gündü. Normal çalıştığım bir gazetede eve geldim. Ferhat'ı o gün gerçekten çok kısa gördüm. Her zamanki gibi normal hani öğleden sonra eve geldim, Mutfağa bir girdi, biraz baktı, dışarı çıktı. Çünkü hep gidip gelirdi o. Saat 10 gibi falandı. Benim kızım bana Hani aşağıda yatıyordum. Anne Ferhat evde mi? Hayır dedim. Niye? Ha, işte böyle diyorlar ama doğru değildir, yalandır ve ondan sonra başladı. Ya. Siz yaz tutabildiniz mi Serpil? Hayır. Yaz tutamadım. Yaz tutmayacağım da. Yani o bilindik anlamdaki bir yası tutmayacağım ben. Elbette ki ağlayacağım, elbette ki üzüleceğim, elbette ki çoğu kez yıkılacağım da ama ben bunu hiç kimseye göstermeyeceğim. Ben sadece mücadele edeceğim. Ferhat da göstermezdi, ben de göstermeyeceğim. Ferhat o kadar acıya rağmen devam ediyorsa benim ona layık olmam lazım. Hmm. Ağladığımı muhakkak belki biraz ama göstermeyeceğim. Çünkü alışmışlar, öldürecekler. Biz ağlayacağız bir kenarda sonra unutulup gidecek. Bu böyle olmayacak. Gidişinden yaklaşık 5-6 ay önce biz arabada oturuyoruz Babana dedi ki ben bir kitap yazacağım dedi. Yaşadığım her şeyi bir kitaba dökeceğim dedi. Çünkü yazabiliyordu. Ferhat güzel yazabiliyordu. Ve ben de yaz demiştim. Ama yazamadı. Yazamadığı için şu anda biz onun yerine yazmıyoruz ama yapıyoruz. Ferhat'ın yaşadıklarını anlatarak çünkü Ferhat'ın yaşadıkları sadece ona özel yaşanılanlar değildi. Onun gibi birçok gencin aynısını, birçok genç de aynısını yaşıyor. Toplumsal bir sorun çünkü. Hani kişisel bir sorunu toplumsal aslında bizim toplumsal bir sorunumuz var. Bizim yaşadığımız toplumsal bir sorun ve Ferhat'ın istediği şekilde yol alıyoruz biz. Her zaman da öyle olacak. Bir şey yapmadan önce ben genelde düşünürüm. Bunu yapar mıydı, bunu ister miydi, istemez miydi diye. Ona göre hareket ediyorum. Ya insan bu kadar kısa bir ömre neler sığdırır değil mi? <laughs> öyle maalesef.